chega, já era, vai fundo, vai pelo buraco da consolação. Seu coração já é dela, melhor nem lutar, não tem mais salvação. Sei que daqui por diante, mais nada de bom pode acontecer coisa já ficou feia E é tudo que eu não desejei para você Então, por que não desiste E desce rolando até os jardins Vamos pro fundo do poço Pois não tem mais nada pra você aqui você não via que o mundo está podre Porque estava cego de amor Não ouça aquele ditado Pois a esperança há tempo se foi ah, Se você não acredita E mesmo assim quer ir pela contramão vai correndo pro centro, aonde morava o seu coração. Sei que não vai gostar nada do que encontrar quando chegar por lá. O centro do peito vazio que abandonaram depois de usar. Então, então você só se encolhe no canto daquele vazio que dá dó. Fica com frio e com medo numa rua suja de sangue e de pó. E quando a noite cair e o cobrir por completo de escuridão você enfim poderá enxergar que beleza que é o amor.